în seara asta vreau să-ți improvizez despre a te maturiza. A te maturiza pentru mine este a nu-ți uh, uh, omorâ copilul interior. A te maturiza înseamnă a-ți asculta intuiția, a nu face cum uh, spun ceilalți. A te maturiza înseamnă să poți să te bucuri ca un copil Uh, și să poți să te joci cu copiii și a te maturiza este să crezi în ceea ce nu se vede, exact precum copiii. Dacă nu ne uităm copilul interior, putem să fim și buni maturi. Tu ce părere ai? Ceau!